Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, nós para tudo, mãozinha pro alto, nós para tudo. A partir de agora virou baile de maluco, a partir de agora virou baile de maluco. pro alto, nós para tudo. Mãozinha pro alto, nós para tudo. Então vai, a, par a partir de agora virou baile de maluco. Maluco, maluco, maluco, maluco, maluco, maluco, maluco. me solta. Tamborzão parou, tamborzão parou, tamborzão parou, tamborzão parou, tamborzão parou.